Kaning uban ani guys, sa pisonet ni guys. Oh my god. Wow. Pero dire kanya mga tag 5. Sa pisonet ni mga guys. So may kasabihan kung may tinani, may aanihin. So, dili man itanong kung may gipakaon sa ba pwede ba ilayo mo sa akin to ayoko makita ito maita ulo ko Hello guys, welcome back again to my channel, Tonya Justonia. And kung bago pa channel, don't forget to subscribe. So, kasi po ang vlog na akong buhaton kay magbihaw kong baboy. Iya baboy nga 6 months or 7 months na nakako namo nga di pa ko. What the fuck? And duwa rami mag-ihaw guys. May Joey. May Joey. Kaming duwa mag-ihaw guys sa akong baboy binigay para sa birthday sa akong Jowe. Jowe. Jowe. Birthday niya guys. So, kuhaan man good ka ng murag 3 years ago. Charot. 3 years, 4 years ago. Tara ako Jowe guys. Kakuha ka rin na. So, 3 years ago or 4 years ago kuan ka ng mag nag what you guys ipon challenge. Adi siya ipon challenge. Cha? Paano masabi? Dahipon mig mga piso-piso, 5-5, Gs, 20, 50, pagkatos, tag-3, kalibo, 3,000, 3,000. So, nag-ipon mig kuan. Nag-ipon mig para sa iyang pagkakay. So, karon guys, matuta sa part 2 kaya ipakita ang amu ang tinigong. Amo ang baboy nga 6 months. Oh, November, December, January, February, March, April, May. So, 6 months na siya, guys. 6 months na among baboy, among iawon. Uy, oink, paramig na wong. So, awa. Amo ning ihawon guys kay birthday sa akong jowa, jowa, jowa. Birthday niya guys, so mag-ihamig baboy. Pag maihaw ni, mangitan na pumiglain baboy para pakaunod. Para makapalit ni. Sa among ganahang paliton. Ay pareha sa TV guys, nga among napalit atong ni Agi. Among na to. Let's count the money inside the piggy piggy bank. So guys, tara. Let's keep this love. Wala may kutsilyo. Kunting na lang. Tapos sa mukan, kanina lang daga akong ihawon. Say hi! Si Kisses ni nga lang ano? Alang Alangga ni siya. Dere lang. Sit down. Sana pag ina, sana pag buwan. Sana pag... Dere. Ang dire? Ilik mo Oh my god. Iwan ko ano daw. Pagkada kayo inyong hang ko ano ni guys. Tag-an. Ganda ganyan so, tag guys. guys. So, imagine ha, 7 months na muling gipakaon. Paano masabi? Birthday. So, dili ra kay birthday ang among agi. Tiguman guys, Pare, ani guys. It ni siya mo among gitiguman ni siya para makapalit ni ani para sa birthday, para sa among mga ganahan na paliton. Pare, ani oh. Good girl kaayo. Tagtag sa mukha. Mm. Napalit siya na mo guys. Kaya mo ko siya gitiguman. So, mo no, nakapalit ni. Wow! Wow! I agree. O sige mo nang ibutang ang kwarto. Kaya hawon ni. Lakot. 6 kami ya. Pag-iutangan. Ito na. Wow. Dami. Charen, nanatay dua. Nanatay dua guys. Dua kabuok. Oh my God. thank you 1 piso 50 100 12 piso ulit mag-count me guys tara mo isugat pila ang ang nag I'm so excited I'm back again so nahuman na ta o pinta kali. so shout out sa Sito and among kwarta nga ipon para sa iyong birthday. Charot. Hindi na ko nihutog gasto, oy. Kapuya, dahil trabaho niya. Utong gasto. Kuning kuhaan mo. Katong. Eh? So, ang among kwarta is... Dang, tadadang! Nakatigumi og... Charot. 133 within 7 months. So, ang ako rin yung ikasuggest guys, or ika-advise sa mga magtigom, much better kung magtigom tagpapil kaysa coins. Pero sa wala jud, okay raman ang coins kung wala pero kung naara kay makot ko at mas maayo tag 20, tag 50. So kani guys kaning uban nga natigom na mo mga sobra-sobra sa trabaho so ay magadungan big so dako dako siya masulod na mo maipon na mo dayon wala mi nangaon ato nga time then ang coins gamay ra ang coins so mas daghan ang papel so mas much better good nga kung magtigom ta papel ang atong tigumon kay mas dako siya nakatigom pod mi og tulo ka 20 nga bag-o so ana ra guys kung naa kay matigom pila ka adlaw kung kinanlan ka kwarta nara kay makuha nara kay mabuak nga alkansya nga ilang sulti kay kung mag-alkansya ka malkansi ra ka wa mi na alkansi kuan ra dasal tiwala tiyaga determinasyon ana ra <laughs> ano na guys and so mauro to guys sa mga kaplanong mag-ipon diya magsugod na mong ipon piso-piso ra pwede man piso-piso ra oy so wala jud so birthday niya then at the same time pumilain nga paliton kaya dako ako amo ang na tigong diba and so thank you for watching Bye-bye.